बिसमीम असलकम नाजरन कराम सबसे पहले जो है ईद की मुबारकबाद कबूल फरमाइए इससे पहले मैं दो अकसात में ज़मीन की कीमत तब के हमने आपको बताई थी कि वहाँ उसके रकम जो हम लेते हैं तो उसको हम किस तरह से उसको इस्तेमाल करना चाहिए ये हम हाउसिंग सोसाइटी सोसाइटी के बारे में आपको बता रहे हैं अब तीसरी खीर जो है इसमें हम आपको डिपॉजिट यानी अमानतें जो है वो सोसाइटी जो है ले सकती है लेकिन उसका क्या तरीक़ार होगा वो आपके बायलाज में बता दिया गया है मैं उसको आप, उसकी वजाहत आपके सामने पेश कर रहा हूँ कोई भी जल से आम अमानतें देने के सिलसिले में पाबंदियों का तयन कर सकता है और उन पाबंदियों का तयन होने तक और बाद अजा इस शर के साथ कमेटी जल से आम की मंजूरी के बगैर जबता नंबर तीन एक के तहत सालाना फीसद तक मुनाफा की अमानतें ले सकती हैं लेकिन इसकी बुनियादी शर्त यह है कि ऐसी तमाम अमानतें अदाशुदा सरमाए के फीसद से तजावज ना करें देखिए पहले भी इस बात की वजाहत हो चुकी है कि सोसाइटी जो है वो किसी से अमानत से मुराद ये है कि कोई मेम्बर ये कहता है कि साहब मेरे पास जो है दो लाख रुपए हैं वो मैं आपके अमानत के तौर पर रख आपके अंजुमन में रखना चाहता हूँ सोसाइटी में लेकिन मुझे आप इसके बद, इसके बदले में क्या मुनाफा देंगे हर महीने देंगे छः महीने बाद देंगे या साल भर के बाद देंगे और किस शराब के साथ देंगे तो ये जो है ये मामला वो आपके सामने रखता है अब सोसाइटी जो है वो अपनी मैनेजिंग कमेटी के सामने रखती है कि वो अमानत दे रहा है और हमें इस वक्त पैसे की ज़रूरत भी है और वो हम लेना चाहते हैं दो साल के लिए रखना चाहते हैं या तीन साल के लिए तो फिर वहाँ वो शराय तय की जाती हैं अगर सोसाइटी समझती है कि ये हम जो अमानत ले रहे हैं इनको हम जो मुनाफा दे सकते हैं तब जाके उन तमाम शराइ को पूरा करने के बाद में तो अंजुमन जो है वो अमानत ले सकती है लेकिन यहाँ एक बात की वजाहत कर दूँ ये अमानत जो है हाउसिंग सोसाइटीज में ऐसा कोई रिवाज नहीं है ये क्रेडिट सोसाइटी जो है हाउस कोऑपरेटिव की उसमें जो है वो चूंकि वो कर्जाजात की सोसाइटी होती है इसलिए वहाँ पे वो लेन देन दोनों भी तरह का होता है वो कर्जा जब मेंबर को देते हैं तो अब ये अब इस वक्त के क्या रेट है मुझे नहीं पता लेकिन पहले ये होता था कि तकरीबन आठ परसेंट नौ परसेंट जो है वो उनको मुनाफा देती थी कर्ज के बदले में मेंबर को देना पड़ता था लेकिन जो अमानतें रखते थे उसके वो छः परसेंट या पाँच परसेंट उसको मुनाफा मेंबर को देते थे दोनों के फर्क के साथ जो पैसा होता था वो उसको आसानी होती थी अगर हज़ार रुपये की किस्त है तो उसको आठ सौ रुपये तो यहाँ से मिलने दो सौ रुपये जेब से डाल के वो देते इस तरह से वो फ़ायदा उठाते थे और चूँकि वो उसमें हज़ारों मेम्बर होते हैं लाखों रुपए आते जाते रहते हैं ईमानदारी के साथ इसके बहुत सख्त कवायद हैं उसको वो पूरा करते हैं और इसके बाकायदा ऑडिट भी होती है कि गवर्नमेंट ऑडिटर ये देखता है कि साहब ये इनको जो बात हुई है दे पैसे की कि साहब हम इनको नौ परसेंट देंगे आया वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं या डबल मुनाफा दे रहे हैं या जालसाजी कर रहे हैं ये तमाम चीज़ों की निगरानी की जाती है <clears throat> जबता तो नंबर पाँच देखिए हमने जो बाजार के मैं जो जबता नंबर बता रहा हूँ ये एक फर्जी है असल में जो आपके बायलाज में इस हेड के तहत जो आपको फायदा नंबर लग होता है वही आप उसको देखेंगे अपनी जगह उसको वो वहाँ पे वो पढ़ेंगे <clears throat> ए रजिस्टर्ड अंजुमन अपनी रकूम मंदरजा जैल महफूज सरमाए तरीक़ों से सरमाकारी कर सकती है लेकिन हाउसिंग सोसाइटी में इस बात की इजाज़त है कि आपके पास पैसा है मिसाल के तौर पे आपने ज़मीन के लिए पैसा ले लिया और बदबत आप ज़मीन नहीं खरीदे लेकिन आप उसमें साल लग जाए दो साल लग जाए तो वो पैसा आपके पास है तो बैंक जो मुनाफे हैं वो बिल्कुल कम शराब पे देता है लेकिन आप कहते हैं कि अभी अगर हम इसको छः महीने साल भर के लिए रख लें तो हमें जो है सरमाकारी करेंगे तो इसमें उनको ज़्यादा मुनाफा मिले जैसा एफ वगैरह इसमें हैं तो उन शराइ के तहत और जो तो अगर वो पैसा है तो वो सरकारी बचत या बैंक में रख सकते हैं इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1822 के दफ़ा 20 में मजकूरा किसी किफालत तामी में या बे किसी दूसरी रजिस्टर्ड अंजुमन के हसस में इसकी जमानत पर या रजिस्ट्रार के मंजूर करता बैंक में या तजारती कारोबार वाले किसी शख्स के पास या किसी ऐसी सूरत में जिसके खवायद इजाज़त देता हूँ अब यहाँ पे देखें इंडियन ट्रस्ट का जो है ये इसका इस्तेमाल नहीं है ये तो चूंकि अब वो इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है अस्सी साल से तो ये वैसे ही चला रहा है लेकिन इसका कोई इस्तेमाल नहीं है आप ये है कि रजिस्ट्रार के मंजूरी से जो है जो बैंक आपके पास जो इसमें जो इस्तेमाल में है जैसे अलाइट बैंक है हबीब बैंक है और दूसरे मीमीज़ान बैंक हैं अब आप देखें इसमें यहाँ पे एक ज़रा बात नज़ाकत की है कि अब इस जो है मीज़ान बैंक है ये जो है कहते हैं कि हम सूद के कारोबार नहीं करते हम जो है आपका पैसा कंपनीज में लगाते हैं नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर वो हम आपको देते हैं लेकिन सूदी कारोबार में नफ़ा नुकसान नहीं होता चाहे आपको नुकसान हो फ़ायदा हो आपको तो पैसे पूरे देने पड़ते हैं लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है तो अब आप जो जो, जो भी काम वो कर रहे हैं आप उस बैंक में पैसा अमानत के तौर पे रख सकते हैं उसका हिसाब किताब भी आपको रखना पड़ेगा जो मुनाफा है बाद हमने देखा है ऑडिट में कि लोग जो है वो पैसा तो रखते हैं मुनाफा जो है वो उसका जिक्र नहीं करते लेकिन अब ये हो गया है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसके अंदर वो बाकायदा मुनाफा जो है वो आ जाता है कि आपको कितना मिला है तो ये मालूम हो जाता है तो वो जो पैसा है वो सोसाइटी के जो है इनकम है और जो पैसा रखा हुआ अमानत वो ज़मीन के लिए पैसा है तो वो पैसा वहीं पर जब आपको ज़रूरत पड़ी आप वो, वो पैसा लेके अपना ज़मीन खरीद सकते हैं डेवलपमेंट में खर्च कर सकते हैं इसकी आपको इजाज़त है <clears throat> लेकिन ये जो है आपको बाकायदा तौर पर इसमें इजाज़त मंजूर करदा बैंक में आप रख सकते हैं <clears throat> जबता नंबर छः Anjuman Sindh provincial cooperative union limited Karachi के रूप बनेगी देखें <clears throat> और कवायद के मुताबिक इस यूनियन को दफ्तर फोकता रकम अदा करती रहेगी अंजुमन रजिस्ट्रार के मंजूर से इमदाद बहानी के किसी और इदारे के रुकन बन सकती है या इसमें चंदा दे सकती है <clears throat> अब यहाँ पे है कि ये सिंध यूनिवर्सिटी यूनियन का इसको भी चालीस साल हो गए कायम हुए तो जितनी सोसाइटीज रजिस्टर्ड होती हैं उनको भी उसका रुकन बना देते हैं साथ के साथ ताकि वो हर साल में जो सौ रुपये चंदा होता है था तो पहले आप पता नहीं को दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं यूनियन क्या काम कर रही है ये हम तो बीस साल से इस सिलसिले में कोई हमारी वाकफियत नहीं है लेकिन बहरहाल हो सकता है अभी भी जो है वो यूनियन का मेम्बर बनाते होंगे क्योंकि यूनियन जो पैसा मेम्बरान देते हैं उसी के तहत ये चलती है लेकिन एक बात यह है जब ये ऑडिट सेल कायम हुआ था तो, तो उस वक्त जो है ऑडिट सेल जो है वो सिर्फ यूनियन के के तहत चलता था तो वहाँ पर ये होता था कि जो ऑडिट फी आती थी वही मुलाजमीन तो वो सर, वो सब उसके सरकारी होते थे लेकिन वहाँ पर उनको तनख्वाह वो नहीं मिलती थी बल्कि उनको मेहनत करके जो आपको पैसा मिलता था ऑडिट फी का उसी की तरह तनख्वाहें दी जाती थी अब तमाम जो ऑडिट ईस्ट वेस्ट साउथ अब सब जो है वो अब रजिस्टर्ड <clears throat> हो चुके हैं गवर्नमेंट में अब वो गवर्नमेंट ही उनको तनख्वाहें देती है सिंध प्रोविंशियल उनको तनख्वाह नहीं देती <clears throat> और जो ऑडिट फी का पैसा है वो पैसा जो है वो जिस ऑडिट ईस्ट से है साउथ से है डिस्ट्रिक्ट से वो उन्हीं के पास आता है और वो उसको टच करते हैं कोऑपरेटिव रूल 2020 के फवाद में कहा गया है अब यहाँ पर हर मेंबर बजरिया खुदनोज तहरीर जो इसकी ज़िंदगी में अंजुमन के पास जमा कराई जाए या अंजुमन में रखी हुई किताब में इस मेंबर के दस्तखत शुदा बयान के जरिए किसी शख्स को अपना नामजद कर सकता है जिस दफा सैंतीस के तहत इसका हिस्सा या मफाद इतना जितना के नामजदगी में दर्ज किया गया है मेंबर की वफात के बाद मुस्तकिल मुतल अथॉरिटी अदालत से विरासत की तस्दीक के बाद मुतफ़ी मेंबर के तमाम कानूनी विरसा को अदायत किया जाए अब देखें यहाँ पर बहुत अहम बात ये समझने की है कि इसमें यह है कि एक मेंबर जब बन जाता है तो उससे कहा जाता है कि भाई खुदा न खास्ता अगर आप करके दुनिया से चले जाएं तो आपका कोई नुमाइंदा होगा तो उस उसका नाम बताइए तो फिर एक फार्म होता है फिर वो नुमाइंदा बताता है तो पहले तो ये था कि वो जिसको चाहे नुमाइंदा बना देते दोस्त को बना दिया किसी को आपके बाप को बना दिए किसी को बना दिए लेकिन <clears throat> होता हुआ यह था कि उस ज़माने में ना बना लिया तमाम के साहब अगर मेरे बाद में जो कुछ होगा ये इस नुमाइंदा इसके इसको ये मिलेगा अब उसमें इस्लामी शरीयत के अतबार से तो जो है कि जो हकीकी वारिस हैं उनको जो है वो वो प्लाट है या जो भी है उसको उसका हिस्सा मिलना चाहिए लेकिन ऐसा वो नहीं था तो एक शख्स ने क्या किया अपने दोस्त को बना दिया अब भुरसा ने कहा कि भाई ये तो बन बना दिया ये इतनी जायदाद है ये हम इसको कैसे देंगे चुनाचे वो बहस वो, वो तरह सोसाइटी कुछ कर नहीं सकी तो वो हाई कोर्ट में उसने केस कर दिया भुरसा ने वहाँ पर भी जो है वो उसके वो नहीं हुआ और वो मेंबर के उसके जो जिसको नॉमिनेट किया था उसके हक में तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर आकर कहा कि नहीं ये जो मेंबर इसको इन्होंने बनाया है अपना नुमाइंदा बनाया है तो इसको शेयर जो उसका सौ रुपये है पचास रुपये ये इसको दे दी बाकी जो उसका जायदाद है जो प्लाट है वो उषा के हवाले किया जाए ये उनका अपना हक है तो ये फैसला आने के बाद में अब ये है कि जो भी अगर नुमाइंदगी होती है तो अब तो नुमाइंदगी पहले नहीं है लेकिन फिर भी अभी इसी एक्ट में रखी गई है वो ये कि इंतकाल के बाद में उसका तरीका यह है कि वे सेशन कोर्ट से सर्टिफिकेट ले आए कि वो में ये ये है उसके तीन बेटे हैं दो बेटियां हैं माँ हैं तो अब यह है कि वो उसके हिसाब से उन्होंने तस्दीक तो पहले हो जाती है कि हाँ वाक़े में ये वारस है वो सर्टिफिकेट जारी होता है उसको सोसाइटी में लिए ले आते हैं अखबार में दिया जाता है कि हाँ साहब ये है इनको हम ये देना चाह रहे हैं तो कोई एतराज़ नहीं हो तो उसके बाद में फिर पहला नंबर जो बड़ा बेटा होता है उसको ये कहते हैं या वारिस उसका उसको इसी तरह से वो उसमें रखते हैं जब वो कोई प्लाट वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं बेचना चाहते हैं तो फिर वो सबको उसका हिस्सा दिया जाता है ये है इस्लामी तरीका और अभी इसी पे अमल हो रहा है और अब होना भी ये चाहिए कि जो अपना मेंबर मेंबर जो है अपना नुमा वो बनाना चाहिए <clears throat> तो उसको चाहिए कि अपने खूनी रिश्ते को बनाए ताकि बाद में कोई झगड़े ना हो <clears throat> इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है नॉमिनेशन आप ए पर्सन फर्द की नामजदगी अब देखिए इसमें मम्बरान किसी एक फर्द अफराद को सोसाइटी के कवायद को जो तहत अपना वारिस नामजद कर सकते हैं जिसके बाद मैंने आपको कर दी है याद रहे यहाँ पर शरय कानून का इतलाक होता है यानी वालदेन सगी बहन भाई बेटा और बेटी जैसे इसके वफात के एक साल के अंदर इस हिस्से का मुनाफा प्लाट दिया जाएगा इसमें यह शर्त कंडीशन भी रखी गई है कि अगर इंतकाल के बाद में एक साल तो को जो वारिस नहीं आते हैं पहले तो कोशिश की जाती है कि उन किसी तरह वारिस को तलाश किया जाए विरासत वारिसान को अगर नहीं मिलते तो एक साल के बाद में सोसाइटी के जो है वो प्लाट अपना कहलाता है लेकिन आमतौर पे ये होता है हमने देखा है जो अच्छे लोग हैं सोसाइटी के मैनेजमेंट तो वो अगर वो दस साल के बाद भी अगर वो सब आ जाते हैं तो वो उनको प्लाट उनके हवाले कर देते हैं ये बहुत अच्छी मिसाल है और ये बहुत अच्छा काम है मेम्बर अपने हाथ से लिखी हुई तहरीर गुरु से जो अपनी ज़िंदगी में सोसाइटी के पास जमा कराएं देखिए ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी में अपने हाथ से लिख के जमा कराएं या इसके तरफ से दस्तखत शुदा कोई बयान जो किसी ऐसी किताब में दर्ज हो जो सोसाइटी की तहवील में हो अरे रजिस्टर के अंदर भी जो अपना बकान बयान रिकॉर्ड करा देता है ताकि बाद में कोई गलत फहमी न किसी शख्स को नामजद कर सकता है इसके इंतकाल के बाद इस हिस्से का मुनाफा प्लाट दिया जाएगा <clears throat> जबता नंबर आठ दाखिले की हर दरख्वास्त तहरीरी सूरत में हो और इस पर दरख्वास्त दहिंदा के दस्तखतों कमेटी इस दरख्वास्त पर अपने पहले जलसे में इसके फ़ौर बाद जो अमल में हाँ हो गौर करेगी जबता नंबर नौ हर रुकन के लिए अंजुमन का कम कम एक अदाशुदा हसस होना जरूरी है लेकिन हसस माने शेर हाउसिंग सोसाइटी में <clears throat> शेर के ये शर्त रखी गई है बुनियाद रखी गई है कि अगर किसी के पास एक हिस्सा है सौ रुपए है पचास रुपए का भी है दो सौ रुपए का तो उसके पास होना लाजमी है और पहले आज से अस्सी साल पहले ये था कि पाँच रुपए का शेयर भी वो दस साल तक नहीं अदा कर सकता था तो वो उसको थोड़े थोड़े पैसे करके देता तो वो ले लिए ले लिए जाते थे अब तो कोई मसला नहीं आप ऊपर पाँच हजार रुपये पर फौरी दे देगा ये मसला नहीं तो उसमें भी शर्त है कि वो पूरे पैसे जब तक नहीं देगा वो सोसाइटी के किसी मामला में दखल नहीं दे सकता यह शर्त अभी भी है तो हो सकता है किसी सोसाइटी में ऐसा हो जाए कि जिस सब सौ रुपये का शेयर है वो पचास दे रहा है पचास रहे बाद में दे रहा हो अगर वो नहीं देगा तो उस वक्त तक जब पैसे वसूल नहीं होंगे उस वक्त तक वो सोसाइटी के मामला में दखल नहीं दे सकता ना उसको प्लाट मिल सकता है यहाँ तक कि हम बात करें रबता नंबर नौ तक इसके आगे इन चौथे किस्म में हम इसके तफसील आगे आपको बताएंगे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बर वक्त आपको मालूम मिलती रहें और अपने कमेंट्स भी हमें ज़रूर मुझे दीजिएगा ताकि मालूम हो कि अगर इसमें मैं बताने में कोई कोताही हो रही या गलती हो रही तो उसको मैं दुरुस्त कर लूँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि